Sziasztok gyerekek! Előről kezdem a Super Mario 63-at hogy döntöttem. Mivel úgy néz ki, hogy rengeteg sokan megnéztétek el ezzel részt. A részeket. Úgyhogy inkább úgy gondolom, hogy jó lenne inkább elővel is. Akkor kezdünk ezt a játékot. Sağ ol gördüm. Kicsit kicsit jobban fogunk halni. Jaj, menjél már külön. Jaj, jaj, jaj, jaj. Jó, a vég. Hangot veszi? Aha. Sőt. Már nincsen velük van mikrofon. Hát veszi. Honnan venni? Nincs van Veszi. Veszi, mert a, még a... Nem is mondom el, hogy mi veszi még a hangomat. Mert... Veszi a hangomat. Hát nem, mert a webkamerán van a hangizévelő, és akkor nem kell rám fölgató. Most vettem észre, hogy nem kell rám felhallgató webkamerához. Amúgy megveszi a hangomat. Hát most egy kicsit gyorsabban haladunk gyerekek, mivel nem is... De most is kicsit viccesen akarom csinálni. Nem volt Bowser a Tudjátok, kacóba. Ráugok a fejére. Hát valahogy azt túlélte, nem tudom hogy. Fuck megint for saying it's secret pályával fogunk kezdeni. Bocsánat, laktózérzékeny vagyok és most. Most derült ki, hogy laktózérzékeny vagyok. Ah, megint csak a Secret pályával kezdünk gyerekek, és majd a Bowser is lesz a Várja a gyerekek, itt egy élet. Jaj, jaj, de már! Azt a Ah, fuck you. Run, fuck Jaj! Bazd meg, hát most már komolyan ideges vagyok, nem nevetek! Jaj, majdnem nem vettük fel ezt a Starcoin. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj. Hú, egy Starcoin és egy csi... Oh! Jaj! <laughs> Ma puto gyere oda! Hát ez a kocka mindig, ez a kocka egy rohadt szarfos. Vegyük föl! Kicsésett kurva kibaszott életet. And guess what, dude? Turns out people do want a nem akarom Kéne nekünk a Bobon Battlefield. Oh, de jó volt még a régi szép idő. Jaj, gyerekek, mondtam, hogy a Starcoin-t akarom fölvenni, nem azt a izét. Nem sok híja volt. Notice how már, már megint a golyós Megint ezt a meg kell csinálnunk nekünk. Most egy kicsit gyorsabban fogunk haladni. Meg nem cseszett fel annyira ez a golyó, ami majdnem megölt. Jaj, gyerekek, hát mindjárt meghalunk ettől a rohadt golyótól! Hát, hú, szerencse! Quiz. Terminator. Now, look guys, Dino. Dino a playable character. Holy fucking Yikes. Mama game. Plan for Knuckles to be episode 3 that ever came out? a életadót. This hmm. is Why are we regressing in features? We're gonna have to work our way back that. having tails and nothing. They should be playable by people. This isn't that fucking hard to understand, people. When people bitch and moan about Sonic having too many friends, they're not talking about fucking tails and Anyways, the new main mechanic in episode 2 is the ability to do combo moves. Meg kell a pályát. Egy. I don't think this is a bad idea, kettő, ez nem... Jaj! Ó, gyerekek! Végre! Talán ebbe még bele is nézhetünk abban a ice-os pályában. Ebbe a videóba szerintem bele is nézzük abba a snowball pályába. Kettő csillag, nem három. Igen, három kellett. Jósan belenézünk még egy kicsit. Emlékszetek, itt volt egy ilyen. a végre már van itt. Starken Sunspreizt-tunk. Na, a videó kettő percében belenézünk ebbe a pályába. Első küldetés. Felmenni a hóemberre. need to fly now but to compensate for that, they gave Tail some sort of degenerative muscle disease because you can only carry for a couple of seconds. Again, the idea of doing combo moves isn't bad, but the aren't good or fun to use, kind of a fucking problem. Yay! Get it, get it! Rám föl kéne iratkozni a VR-nak. Az lenne jó, hogyha rám föl lenne iratkozva a VR. De az soha napján kiskedden lesz. Na, itt már szerintem én is köszönöm tőletek. Csak még várjatok meg a videóba föl szeretném venni a Starcoin-t. Oh! lelöktök ezeket a rohadt lelökősöket. Hú, gyerek, ezt láttad! Gyerekek, nagyon szomorú járhat az